እረ የምግብ ያለ እንደ ዛሬ ደግሞ ርቦኝ አያውቅም። አሜሪካ የመብል ሀገር ናት። አረ እንዲያውም ዴሞክራሲያዊ የግብር ማበያ አዳራሽ ናት እንጂ አሁን አሜሪካ ሄዶ ራቦ ቢባል ማን ያምናል? ምን አለ እንደ ትላንቱ የሚጋብዘኝ ሰው ባገኝ። ሀይ ማሞ። ሰላም። ሀበሻንሽ እንዴ? እንተዋወቃለን። አንተን ደግሞ ማያውቅህ አለ እንዴ? <laughs> ለምን ምሳ አብረን አንበላም? ደስ ይለኛል። ሄላው ዳርሻለሁ ውዴ። እንዴት ዋልሽ ፍቅር? አጅሬ አንተ ነህ እንዴ? <laughs> አዎ። ለመሆኑ ወደ እውቅናው ዓለም እንዴት ገባ? ያው ከልጅነቴ ጀምሮ ነው። ቆይ ወደ አሜሪካ መቼ መጣ? ገና ሶስተኛ ቀኔ ነው። አያንት እና አገር ቤት እንዴት ነው? ሰላም ነው፣ ሁሉም ሰላም ነው። አባይ ተገደበ እንዴ? አዎ፣ አዎ ጋሼ። ምን በባዶ ወዲ ያደርቀኛል በእናታችሁ። በቃ ተጫወቱ፣ ምሳ ላዘጋጅ። አሪፍ ቤት ነው አይደል? ይኸውልህ እዚህ ለመድረስ ያላየሁት መከራ የለም። ከውዴ ጋር አዲስ አበባ ምንድን ነው ቶሎ አይደርስም እንዴ? ያንገላታ ምስር ወጥ ይሆን? የአበሻ ምግብ ትችላለች። ቆይ ቆይ፣ ምንድን ነው የሚጮኸው? ለስድስት ዓመት ተኩል እንደቆየው ግሪ ሆዴ ነው። በስንቱ ውጣ ውረድ እሷን አመጣኋት። ተዚያ ወዲያ ውዴ ስንቃሪው የሚቀመጠው ከቲማቲሙ በስተቀኝ ነው ወይስ በስተግራ? አረ በስተግራ ነው። አይመስለኝም፣ በቀኝ በኩል ነው እንጂ። በስተግራ ነው እያልኩሽ። አረ አይደለም፣ በስተቀኝ ነው። ኦ ወይ ጉድ! እነዚህ ሰዎች እኔ ርቦኛል፣ እነሱ በአቀራረቡ ዙሪያ ይራቀቃሉ። ይገርምሃል ማሞ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በቲቪ ያየው ደሳለኝ ቤቶኛ ነው። ደሳለኝ ደሳለኝ ማን ነው? ደሳለኝ እኛ ቤት ተከራይቶ የሚኖር ልጅ ነበር፣ እኛ ግቢ። okay ምን ልትሰሪ ቤቱ ገባሽ? ቲቪ ላይ ነዋ። ደሳለኝ በዚህ ዓለም ላይ ያለው ብቸኛ ሀብቱ ግዙፍ ቴሌቪዥኑ ነበር። ይገርምሃል፣ ቤት ውስጥ ወንበር እንኳን አልነበረውም። ወንበር ከሌለው ቲቪው ምን ላይ ተቀምጠሽ አየሽው? አልጋው ጫፍ ላይ ነዋ። ምን አልሽ አንቺ? አረጋሽ ተው እንጂ ነውር አይደለም እንዴ? አትሊስት ምሳዬን እስከምበላ ለምን አይታገሱኝም? አሜሪካ እንዳለ አትርሳ፣ ጫፌን አትነካኝም። ጋሼ ተረጋጋ። አቦ ወደዛ ዞር በልልኝ። አንገት ከሚሰበር ባይ በላስ ቢቀር አለ ዘፋኙ። ወተት ጠጥቼ ልጠገን እንጂ What can I get you, sir? Uh, can I get a bottle of milk? Sure. What size? Small, medium, large? Small. ምን ትላለች እቺ? Small ጠልቼ አይደል እንዴ ከሀገር የወጣሁት? Medium medium። ኦልራይት ሰር። ወይ አሜሪካ medium ብዬ ይሄን የሚያክል በዚህ አይነት large ብልማ። <laughs> ቆይ እስቲ ጉዳቸውን አያለሁ። Hello come come Is there anything else you እስቲ። ወየው ጉዴ! ላርጅ ብል ላሟን ይዟት መጡ። ቆይ ግን እዚህ ቤት ለምንድን ነው አንድ ጥቁር አሜሪካዊ ዝር ማይለው? እንዳለ ነጭ ብቻ ናቸው። ይቺ ደግሞ ከባለፈው ጀምሮ እያየችኝ ፈገግ ትላለች። ደግሞ እንዴት አባቷ ነው የምታምረው! <laughs> ምን ሽንት ቤት እጠብቅሃለሁ። የስ ይዣለሁ። ሄይ ዱድ ኢፍ ዩ ክሊን ዲስ ፎር ሚ አይል ፔይ ዩ ኤይት ዶላርስ ፐር አወር። ይሄን ሽንት ቤት ካጸዳህልኝ በሰዓት ስምንት ዶላር እከፍልሃለሁ። ወይኔ ለካ ለዛ ነው ጥቁሮች እዚህ ዝር የማይሉት። የማይሆን የማይሆን ስለተመኘሁኝ ይበለኝ። የግሬን አገኘሁኝ። ቅሌቴ አሳይለም ሳላገኝ ነጭ ልንጭ ማለቴ ቆንጆ አገኘው ብዬ በምኞት ማጨቴ ደግሞ እንደ ቀናው ሰው ያንን መላጨቴ ቸኩሎ መዳራት ለማንም ላይ በጅ እኔም ብሎ በጅ